dirisha hili la Benki ya Dunia ni mikopo nafuu, ni mikopo yenye masharti nafuu, na masharti tunayoongelea tunaongelea masharti ya kifedha kwamba riba yake ni ndogo eh, chini ya asilimia moja, nadhani 0.75 kama sikosei eh, chini ya asilimia moja alafu eh, kipindi cha neema kabla hujaanza kulipa ni kirefu, tofauti na na mikopo ya kibiashara ambayo unakopa leo, baada ya mwaka mmoja, miaka miwili unatakiwa uanze kulipa. Lakini kipindi pia cha kulipa ni kipindi kirefu eh, miaka 30 mpaka 40. Tutapata ufafanuzi wa ndani zaidi wa miradi hii tuliyosaini leo eh, kutoka kwenye sekta Eh, zinazohusika watakapoenda kufafanua namna ambavyo wataenda kutumia fedha hizi. Kama Wizara ya Afya, kwa maana Wizara ya Afya Tanzania Bara na Wizara ya Afya Visiwani, ndio maana mnamwona mwenzetu hapa e, na rais wetu maelekezo yake mwanzo kabisa, na kama tunakumbuka alipofika eneo la mama na mtoto akitoa hotuba yake bungeni, alipozi na akarudia mara nyingi lakini wakati wote tunapozungumzia swala la afya, eh, bima ya afya kwa wote, alichokuwa anatuuliza siku zote ni ubora wa huduma. Na sasa ukiangalia, sisi Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuhakikishia kwamba eh, kwa niaba ya waziri nakuambia kwamba tunakwenda, fedha hizi zitakwenda kuboresha huduma ya mama na mtoto, na kwenye ajenda yetu ya ubora ya huduma tutaenda kuwekeza vizuri kwenye eneo la, la, la, la, la kujenga vituo kwa ajili ya watoto njiti, kujenga vituo kwa ajili ya, ya, ya upasuaji, lakini kujenga uwezo kwa wataalam, lakini wakati huo huo kuweza kuongeza watumishi wenye uwezo ambao watawahudumia kina mama na sisi tageti yetu kwenye eneo la watoto hatujafanya vizuri, japo limefanyika kazi nzuri sana kwenye kupunguza vifo vya kina mama na, na, na mengine, lakini sisi tutaenda kuhakikisha tageti ambayo fedha hizi zinalenga kwenda kufikia kwa kupunguza vifo vya kina mama, kuboresha huduma ya kina mama na kuboresha huduma za afya kwa ujumla zitaenda kutokea. Kikubwa ambacho waziri wa afya anaomba e, wenzetu ambao tunahusika na kusimamia kile kilicholengwa kitokee, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kile ambacho kimetakiwa kitokee kinatokea na huduma zetu zinakwenda kuboreka. Asanteni sana.